लिबर ऑफिस बेस वरील मध्ये आपले स्वागत आपण शिकणार आहोत एसक्यूएल व्ह्यू मध्ये सिंपल क्वेरीज बनवणे सिंपल एसक्यूएल लिहिणे सिलेक्ट फ्रॉम आणि वेअर ह्या क्लॉसेसचा वापर फील्ड्स आणि टेबल्सच्या नावांसाठी अपर लोअर किंवा मिक्स्ड केसेस निवडणे एसक्यूएल मध्ये बेसच्या सहाय्याने क्वेरीज बनवण्यापूर्वी लिबर ऑफिस बेसबद्दल बद्दल बोलू बेस हे H S HSQL database engine वर चालते हे मुक्त डेटाबेस इंजिन सॉफ्टवेअर असून ते जावामध्ये लिहिले आहे H S Q L B च्या अधिक माहितीसाठी colon forward forward slash slash dot H H T T P S Q L D B O R वर जा आता एसक्यूएल बद्दल जाणून घेऊ एसक्यूएल म्हणजे structured query language database access आणि मॅनिप्युलेट करण्यासाठी वापरली जाणारी स्टँडर्ड लँग्वेज ही आंतरराष्ट्रीय एस स्टँडर्ड द्वारे मान्यताप्राप्त आहे त्यामुळे हिचा वापर अनेक डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम्स म्हणजेच डीबीएमएस मध्ये होतो लिबर ऑफिस लिब्रिऑफिस बसे एल Microsoft SQL server Microsoft Access Oracle आणि डीबी2 ही त्याची काही उदाहरणे एसक्यूएलचा चा सर्वसामान्य वापर म्हणजे डेटाबेसमधून डेटा रिट्राईव्ह करणे ह्यालाच डेटाबेस क्वेरी करणे म्हणतात SQL चा वापर डेटाबेस मध्ये डेटा इन्सर्ट अपडेट किंवा डिलीट करणे ह्यासाठीही होतो बेस द्वारे हे सर्व आपण मागील पाठांमध्ये केले आहे हे यूजर फ्रेंडली विजर्ट्स आणि डिझाइनिंग विंडोज द्वारे केले होते पण एसक्यूएल ही लँग्वेज आपल्याला क्वेरी लिहिताना जास्त फ्लेक्सिबिलिटी आणि पॉवर देते एसक्यूएल चा उपयोग आपण डेटा बदलण्याशिवाय डेटाबेस आणि टेबल स्ट्रक्चर बदलण्यासाठीही करू शकतो या पाठात एसक्यूएल बद्दल सर्व माहिती समाविष्ट करू शकत नाही येथे काही उपयोगी पाठ आणि वेबसाईट्स दिल्या आहेत एचएसक्यूएलडीबी चे स्वतःचे यूजर गाईड आहे ते ऑनलाईन किंवा पीडीएफ फाईल म्हणून कम्प्युटरवर डाउनलोड व सेव्ह करू शकतो एसक्यूएल बद्दल शिकू आपले लायब्ररी डेटाबेस चे उदाहरण बघू लायब्ररी डेटाबेस उघडा डाव्या पॅनल मधील क्वेरीज लिस्ट वर क्लिक करा create query in SQL view वर क्लिक करा क्वेरी डिझाइन ही ब्लँक विंडो दिसेल येथे एसक्यूएल मध्ये क्वेरीज टाईप करणार आहोत आता पहिली सिंपल क्वेरी लिहू आपल्याला लायब्ररीतील सर्व पुस्तकांची माहिती मिळवायची आहे त्यासाठी सिलेक्ट कीवर्डचा वापर करावा लागेल आपण अशी क्वेरी लिहू सिलेक्ट फ्रॉम बुक्स येथे बुक्स हे टेबल नेम आहे बुक्स मधील बी कॅपिटल आहे आपण आधी तयार केलेली टेबल आणि कॉलम नेम्स जशीच्या तशी वापरू ॲस्ट्रिक्स हे वाईल्ड कार्ड आहे ह्याचा येथील अर्थ बुक्स टेबल मधील सर्व फील्ड्स किंवा कॉलम्स असा होतो आता हे कार्यान्वित करू एडिट मेन्यूतील रन क्वेरी वर क्लिक करा बुक्स च्या सूची टॉप पॅनल दिसेल आपण लिहिलेली कुठलीही क्वेरी तिला नाव देऊन सेव्ह करू शकतो ही पहिली सिंपल क्वेरी आहे काही सूचना hsqldb हे डेटाबेस ऑब्जेक्ट नेम्स साठी केस सेन्सिटिव्ह आहे जसे की टेबल्स आणि कॉलम नेम्स म्हणजेच बी कॅपिटल असलेले बुक्स हे टेबलचे नाव बी स्मॉल असलेले बुक्स सारखे नाही सोयीसाठी आपण सर्व अपर केसेस किंवा लोअर केसेस वापरू शकतो उदाहरणार्थ कॅपिटल लेटर्स मध्ये बुक्स किंवा स्मॉल मध्ये मेंबर्स पण मिक्स्ड केसेस वापरणे हे वाचायला आणि समजण्यास सोपे होते उदाहरणार्थ बी आणि आय ही कॅपिटल लेटर्स असलेले बुक्स इश्यूड किंवा कॅपिटल आर आणि डी असलेले रिटर्न डेट आपण ज्या पद्धतीने टेबल किंवा कॉलमचे नाव बनवले आहे ते तसेच वापरणे आवश्यक आहे एल कीवर्ड जसा की सिलेक्ट साठी आपण कुठलीही केस किंवा मिक्स केस वापरू शकतो नीट वाचता यावे म्हणून सर्व ठिकाणी त्याची समानता ठेवा उदाहरणार्थ कीवर्ड साठी सर्व लेटर्स अपरकेस मध्ये ठेवणार आहोत पुढील क्वेरी पाहू ही क्वेरी नव्या विंडोमध्ये टाईप करू शकतो किंवा आधीच्या क्वेरीवर ओव्हरराईट करू शकतो आधीच्या क्वेरीवर ओव्हरराईट करू बुक्स टेबल मधील विशिष्ट कॉलम मिळवण्यासाठी select title author from books query कार्यान्वित करा रन क्वेरीचा आयकॉन वापरू शकता जो फाइल मेनूबार खाली आहे किंवा कीबोर्डवरील एफ से बटन दाबा आपल्याला हव्या असलेल्या कॉलम्समधील मधील ही रेकॉर्ड्स आहेत आता पुढे जाऊ आता क्वेरी मध्ये कंडिशन्स किंवा क्रायटेरिया समाविष्ट करू आपणास कॅम्ब्रिज ने प्रकाशित केलेली बुक्स हवी आहेत त्यासाठी आपली क्वेरी आहे select from books where publisher is equal to, in single quotes Cambridge येथे वेअर हा कीवर्ड वापरला आहे त्याच्यापुढे पब्लिशर इक्वॉल्स कॅम्ब्रिज ही कंडिशन दिली आहे क्वेरी कार्यान्वित करू आपल्याला कॅम्ब्रिज ह्या पब्लिशर ची पुस्तके दिसत आहेत आपण क्वेरी मध्ये कितीही कंडिशन्स किंवा क्रायटेरिया घालू शकतो दोन कंडिशन्स असलेली क्वेरी लिहू आपल्याला कॅम्ब्रिज ने 1975 सालानंतर प्रकाशित केलेली पुस्तकेच हवी आहेत त्यासाठी select from books where publisher is equal to in single quotes Cambridge and published year greater than 1975 ही क्वेरी आहे वेअर कीवर्ड किंवा क्लॉज नंतर दोन कंडिशन्स दिसतील त्या आपण एंड ने जोडल्या आहेत याकडे लक्ष द्या येथे एंड हे लॉजिकल ऑपरेटर आहे हे दोन कंडिशन्स एकत्र करण्यासाठी वापरले आहे और हे दुसरे लॉजिकल ऑपरेटर आहे वरील क्वेरी मध्ये घालून ते वापरून बघा क्वेरी कार्यान्वित करून येणारे रिझल्ट टॉप पॅनल मध्ये पहा आपल्या कंडिशन्स पूर्ण करणारी ही पुस्तके आहेत आता अनेक कंडिशन्स समाविष्ट करण्याची दुसरी पद्धत पाहू आपल्याला केम्ब्रिज किंवा ऑक्सफोर्ड किंवा दोघांनीही प्रकाशित केलेली पुस्तके हवी आहेत त्यासाठी ही क्वेरी आहे select asterisk from books where publisher in open brackets in single quotes Cambridge comma in single quotes Oxford close brackets येथे इन हा नवा कीवर्ड वापरला आहे इन द्वारे सिंगल कॉलमवरील कंडिशन एकत्र करता येतात उदाहरणार्थ पब्लिशर रिझल्ट लक्ष द्या असाइनमेंट एसक्यूएल क्वेरीज लिहून त्या तपासून बघा लायब्ररीच्या सर्व सभासदांची माहिती मिळवा दीडशे रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या सर्व पुस्तकांच्या नावाची सूची दाखवा विलियम शेक्सपियर किंवा जॉन मिल्टन यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांची सूची मिळवा SQL बद्दल अधिक माहिती पुढील पाठात पाहू आपण ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात आहोत आपण शिकलो SQL व्ह्यू मध्ये सिंपल क्वेरी बनवणे सिंपल SQL लिहिणे सिलेक्ट फ्रॉम आणि वेअर ह्या क्लॉसेसचा वापर फील्ड्स आणि टेबल्सच्या नावांसाठी अपर लोअर किंवा मिक्स्ड केसेस निवडणे स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education through I C T M H R D government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे ह्या प्रोजेक्टचे आयोजन स्पोकन ट्युटोरियल टीम ने केले आहे या संबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे या ट्युटोरियल भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद